Hum, classe subterrânea, 2000 qualquer coisa. Seu pesadelo quando eu chego no mic Freestyle sem type Dropei de sweet stance no pipe A diferença é que eu sou de verdade E os meus manos sabem que eu vou pelo rap até mais tarde Saindo da comodidade, a classe é liberdade pra cabeça e chumbo grosso dos nazi é o rap sul mostrando a identidade Hip hop resistente, presente na comunidade Meu armamento, meu argumento Sempre atento ao movimento do sistema que eu enfrento Trazendo pro debate o meu conhecimento Meu tempo na missão e o lugar que eu represento BADS, e Porto Alegre Há combatendo os rap febre Os verme não entende que eu não sou fã de canalha Vida que segue é tempo de batalha Isso aqui é resistência feito partizana Itália Só que aqui é ladaia é o lado sul do brasa, contradições E força de ideia palha, tipo White Pardo E nazista tropicalha Mente em alta classe, mas ganha um salário base Sem consciência de classe, toma consciência É a classe subterrânea Tipo túnel de Vietcong Voz que não se cala no mic ou no bomb Feito ação o meu rap é de protesto Eu soco com a canhota esses rappers que são destro Eu não adestro, a mente é livre pra pensar Mas ofereço a chave pra poder questionar Chama da humanidade se extinguindo na fogueira da vaidade, do ódio e dos livros Vou enxergando tudo, não me faço de cego Direto de realvorada, zonese subversos Fora do eixo, indigesto, submerso Conteúdo LDC que nada mesa, referência de estudo Passeio pelo mundo, me esquivo dos cabaços Pau no cu atrasalado, teu castelo vê abaixo A classe é subterrânea, contexto é relevante Collab é espontânea, peso pata de elefante num instante Quando percebo tá nos falante me expresso nos versos Confere determinante Sai dessa bad, a é temperatura tempestade é passageira La vida é bela fela, não desista de primeira Na segunda, na terceira, precisada com os dois pés No campo de batalha, jogador camisa 10 De dia, a noite inteira, na frequência infiltrado Universo em crise, brise, num drible elaborado Focado, aliado, sabendo onde chegar Cada vez mais vacinado, quero ver tu derrubar Brotei do subsolo, representando a street Passei barreiras varando de kick flip Clássico não hit, junção da underground Não é cypher nem é fit Classe subterrânea, distância não é limite No resgate da cultura, não por fama ou pelas beats Nasci de vários tags pra marcar por onde passo Sagaz em cada linha, respeitando cada espaço Sempre dando o meu melhor em cada trampo que eu faço E no peito o coração bati no tempo do compasso o Conteúdo tá escasso, perderam toda essência Vivendo fantasia só pra tá em evidência Deturpando nossa história, pensando em aparência Verdadeira em cada cada verso resumindo minhas vivências Fechar com os mais pesados e o resto é consequência Ação, e aí, ó Queria ser jogador, mas o sistema brecou Duas décadas de rap foi o que me salvou Dois pacotes de pino não foi o que me ajudou E a experiência na rua foi o que modificou Ricardo convidou pro corre e o gatilho brecou Então quem são os de verdade, mais silêncio morou Faço do Zep a minha vida, da vida faço meu Zep Pra que a ideia prevaleça e o sentimento se revele Salve o bom boom bap é o melhor, salve o boom bap Ação fundo do poço, 15 anos de rap Cês sabem da história, mas finge que não conhece Essa porra é rap sul e nós desliza nas track Classe subterrânea, fute Fica na cultura, skate, grafite, rap ser é arte feita na rua da lama Pro diamante lapidado na favela Salve rua de baixa, arquitetando minhas ideias Me sinto vivo a cada verso cuspido no mic E o que antecede a minha vitória é só trampo Cê sabe como zumbi a resistência contra escravidão Minha voz ecoa a liberdade de expressão E eu sigo meu coração que vai batendo boom bap De Alagoas até Santa e de Santa até Porto Alegre Eu mando aqui de baixo pros mano lá de cima O ataque é frontal e o conteúdo predomina na rima, nas minas, na vida é que ensina Quem vem do fundo do poço já vem disposto pra partir pra cima Subterrâneo, sou correto nos fake É 100% resistente E a minha rima ainda dança break Desliza no corrimão de rock slide É pau no cu dos hype, nós aqui é underground Eu encaixo na base, não encontro problema Já que a arte imita a vida, a vida sempre vai ser um tema Meu ouvido não é pinico desde os loucos da cachola aí Balzaquiano, nós já tamo até umas horas É hip, hip, e, hip, ou, hip, aia ah. Fora do eixo, mas nunca deixa falha.